موتونا وبعدهم بيسقفوا بالكنايس قال ان شاء الله بنسقف بعزاهم كلهم ان شاء الله يا رولا المصري العاصي شرفي قال له لابنه بدك تطلع ظابط هو استمرار للتحرك السابق صار لنا 65 نهار الملف نايم صاروا 28 طلب رد ما بقى فينا نحمل نحن كل يوم حننزل لهم يوم حنقطع طريق يوم حنسكر عدنية وفي مطارح تانية حنسكرها ولا شغف ايه نوقف هون بس تنسمعوا صوتنا مش عم يسمعوا مش عم يفهموا علينا تجي الرون المصري تشرف تعمل طلب الرد يا دار ما دخلك شهر من بعدنا ناجي عيد وكل حكي له حكي كل مره رح يصير شيء رح نعمل المستحيل واجباتنا ما نكون موجودين هون واجب القاضي رولا المصري بت بملف مجزرة مرفق بيروت يلي صار له اسبوعين موقف بيين بيين